seseorang itu dikira jahat ataupun dikira tak baik dia hina saudaranya sesama Islam dia pelekeh tengok orang pak eh? du min du tu orang ni jangan sama sekali dah kita jangan boboh dalam perasaan eh, hati kita kelakuan kita kecek pe kita jangan hina sesama orang Islam nabi royak katanya setiap orang Islam ke atas orang Islam ni tak boleh mencerobohi ataupun tak boleh lemat sithik bagi orang itu. Gapo tu? Damuhu, darahnya. Tak boleh bunuh dia. Nah, tak boleh tumpah darah. Wa maluhu, harta benda dia. Wa irduhu dan kehormatan kiatiyot dia, cisiang dia ataupun kalau-kalau yang ada kebaikan pada diri dia, kita duk pergi royak duk gi hino perkara-perkara yang tidak sepatut kita buka rahsia-rahsia dia dan sebagainya. Hadis ni dikeluarkan oleh Muslim. sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir di dalam bulan Jamadil Akhir tahun 1444 Hijrah. Bersama eh, dengan 20 bulan Januari tahun 2023 ataupun 20 bulan Makarakum 2500 Nepal. Pagi hari ini saya baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengingatan dan uh, tambah ilmu kepada kita semua. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu shalawati 'inda Allahi salatu subh yaumal jumu'ah fi jama'ah." Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' nomornya 1119. Maksudnya seafdal-afdal semaya solat di sisi Allah ialah solat subuh pagi hari Jumaat berjamaah. Jadi kena lah. Nah, kita semua mana-mana orang yang semaya subuh berjamaah pagi hari Jumaat ni dikira katanya sebaik-baik ataupun seafdal-afdal uh, eh, semaya. Nah, Alhamdulillah. Satu lagi, hubungi dengan orang bear. Jadi apabila ada orang bear ni, sama ada kita duduk mana-mana saja kita dengar orang bear, maka sepatutnya kita jangan kecek, jangan banyak sibuk kau tu, sibuk kau ni. Kita jawab ataupun kita sebut seperti orang bear sebut. Lepas tu kita baca doa. Iaitunya hadis daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhumah, bahawa dia dengar Nabi saw bersabda Nabi katanya idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul apabila kamu dengar orang azan dengar suara orang bel maka hendaklah kamu sebut seperti mana dia sebut ini ada hadis lain riwayat katanya kecuali pada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah kita sunatnya sebut la haula wala quwwata illa billah thumma sallu alaiya lepas pada orang best sudah maka hendaklah kamu selawak ke atasku fa innahu man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra kerana sesungguhnya sesiapa yang selawak ke atas aku satu kali maka Allah selawak ke atasnya dalam arti Allah mencucuri rahmat kepada orang itu sepuluh kali man qala hina yasma'un nida' Sesiapa yang sebut selepas daripada dia dengar orang ba ataupun dengar suara azan, dia sebutnya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ha tu doa lepas pada ba. Sama ada orang ba sendiri dan orang yang dengar suara ba. Nabi katanya halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka orang itu akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Ha ni alhamdulillah. Hadis ni ada di dalam sahih al-Bukhari nomor 114 dan Muslim 849. Hadis sahih. Seterusnya hadis Nabi SAW sebut iaitu bihasbin miri'in minasyari an yahqira akhahul muslim kullul muslimi al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh Nabi katanya cukuplah mada ataupun pada do seseorang itu dikira jahat ataupun dikira tak baik dia hino saudara dia sesama Islam dia pelekeh tengok orang pak? Eh? du min du tu orang ni jangan sama sekali dah kita jangan boboh dalam perasaan eh, hati kita kelakuan kita kecek pe kita jangan hina sesama orang Islam nabi royak katanya setiap orang Islam ke atas orang Islam ni tak boleh mencerobohi ataupun tak boleh lemah sitik bagi orang tu gapo tu damuhu darahnya tak boleh bunuh dia nah tak boleh tumpah darah wa maluhu harta benda dia wa irduhu dan kehormatan kiatiyot dia ciri siang dia ataupun perkara-perkara yang ada kebaikan pada diri dia kita dok gi royak dok gi hino perkara-perkara yang tidak sepatut kita buka rahsia-rahsia dia dan sebagainya hadis ni dikeluarkan oleh muslim ya, tak ada royak atau mailik berapa satu lagi hak ni saya ambil uh, une-une uh, apa? Nanacat uh, tengok dalam terotak saya pukul gambar uh, apa dia katanya likulli fardin al-haqqu fi i'tinaqil afkar wa ta'bir 'anil ara'i wa musyarakatiha ma'al akharin maknanya setiap orang berhak untuk uh, apa sedang ความคิดเห็น lepas tu uh, kecek ataupun royak benar-benar yang ada pada diri dia maknanya ทุกคนมีสิทธิ์อิสระเสรีในการแสดงความคิดเห็น gitulah anil ara wa musyarakatiha ma'al akharin ya nak sedang gapo ya nak tunjuk gapo maknanya kena duduk dalam crowd nah dan dia boleh kop kha dengan orang tu dengan orang ni sama ada yang nak kecek yang nak nego nak gapo ni adalah uh, ya panggil gapo ni prakat uh, eh, hasiti manusia chon radak dunia di Switzerland di Geneva iaitu nya pada tahun 1948 matra yang ke-19 ha ni nak ayat katanya setiap orang atas muka dunia ni semua orang atas dunia pakat sepakat katanya lagu ni lah belaka nah ia misik mi okat uh, setiap orang untuk nak apa nak nak nak kecek nak sedang ความคิดเห็น dan sebagainya seterusnya uh, ni sikit sebanyak dah sebagai tambah-tambah hai จำนวนราษฎรในราชอาณาจักรไทยณวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประชาประชากรทั้งหมด 65 ล้านจุดหนึ่ง maknanya 65.1 ล้าน gitulah baca dia dah มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสองล้านสี่อันนี้นับนุนยก katanya negeri Sia orang Tino banyak pada orang jatuh tu song lan si sen kon lepas tu tengok di akhir zaman seperti mana hak Nabi sebutnya Nabi tak, tak ada coktung katanya ramah seperti itu tapi ulama mari hurai katanya 50 orang tino sore orang jatuh lepas cuba kita gambar eh, tu perhatian seluruh dunia 50 orang tino sore orang jatuh Allah nah orang tino nak hidup mana nak tahu lepas tu tak ada bosan sangat orang jatuh nak hidup mana tak orang jatuh kata aku kena selik duduk oleh orang tino dah reti agama. Ha gitulah. Dan atas dunia ni penuh dengan orang-orang perempuan sikit lagi. Boleh jadi banyaknya anak-anak dara dan apa tu tak adanya orang menikah. Ha, sebab orang tino yang begitu ramai orang jatuh kau tak ada kau sikit dan sehari demi sehari gitulah lebih kurang. Lepas tu lagi saya baca lagi dah masa ada sikit lagi. Hak ni perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tabsirah juzuk 1 muka 55 dia katanya innama maradul qulub minadh-dhunub sesungguhnya nyakit hati sungguh tu iaitu nya dosa bukan rob huacai kena gi peksak di rumah rumah mana rumah bomo di rumah sakit saja tapi nyakit hati yang sebenar iaitu nya dosa orang yang suka buat dosa wa aslul an tatu'b dan asa afiah hak kita dak royak katanya sihat dan afiah afiah afiah iaitu nya sihat tubuh badan sihat hati hak naknya antatub iaitu nya kena bertaubat orang bertaubat itulah tanda katanya orang tu tidak ada nyakit di dalam hati dia lagi berkata ibnu al qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad juzuk 3 muka 585 dia katanya khairu ayyamil 'abdi 'ala al-itlaqi wa afdali wa afdaluha yauma taubatihi ila Allah sebaik-baik hari yang ada bagi seseorang yang sincere maknanya semolek-molek hari dalam hidup dia iaitu hari yang dia bertaubat kembali kepada Allah. Ha gitu. Tak ada kira dah hari mana-mana, bukan hari one third kita, bukan hari calem calong, gotu goni gotu goni saja. Bahkan hari yang kita bertobat. Lepas tu kena jadi sungguh kita bertobat. Sikit lagi. Ha taubat dia ni. Sabda Nabi saw. "Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Hadis ni ada di dalam Sahihul Jami' 1903. Sesungguhnya Allah Taala akan menerima taubat seseorang hamba selama mana roh dia tak sapa di halqum. Maknanya tak sapa masa tarik nafas panjang pandok panjang pandok. Apabila sapa masa tu ketika tu tak seharatlah katanya Allah Taala nak terima taubat. Maknanya ketika kita duduk segar-segar, duduk tengah gagah, otak masih lagi duduk boleh mikir tubuh badan gerak pergi mari maka jadilah kita ni banyak bertaubat dan setiap hari kita kena bertaubat seperti mana Nabi SAW juga rakyat Ya ayuhan nas tubu ilallah hei semua manusia bertaubatlah kamu kepada Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah sesungguhnya aku ni bertaubat pada setiap harinya seratus kali. Ha, ini cuba kita gambar katanya, kita zaman-zaman learning ni, dosa yang begitu banyak. Sedangkan Nabi SAW tak ada dosa, tapi Nabi kikih, buai sokmu, takut-takut silap, takut salah. Seratus kali sehari, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sebab tu, dengan perkara-perkara salah, silap, maka kita kena lebih banyak lagi bukan arti katanya kita buat bidah apa ha istighfar dah istighfar ni sebanyak mungkin komolek apa ni kau banyak komolek kita istighfar akhir sekali <clears throat> sabda nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun hadis hasan ada di dalam sahih Ibn Majah 3447 setiap anak ada adanya salah silap dan sebaik-baik orang yang salah orang yang silap iaitu orang yang bertaubat ini kita pun kena jadi masuk semua di dalam hat taubat ni sikit sebanyak dalam hidup kita hak salah hak silap dengan Allah Taala kita kena taubat minta ampun dan sesama manusia kita kena pergi minta maaf. Nah Tuhan tak wei maaf. Tuhan tak apung dosa kita kalau sekiranya kita salah dengan manusia, kita tak pergi minta maaf ataupun kita tak ampun dengan dia. Ah itulah. Nah lebih kurang sebagai peringatan kepada kita semua, mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan cucuri rahmat dan beri kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum. ورحمة الله وبركاته